comes to the life we live, fight for the life we wish. This is the life we lead. Fusion is what we bliss. Toast to the life we live, fight for the life we wish. This is the life we lead. Fusion is what 笑脸，感受两股劲附在身上，真是没想承载着怀念。欢迎光临福大水乐园，过往的回忆是小碎片，一块一块拼凑成青春。Do you remember all those memories that makes you strong? precious memories that makes you better. That makes you, that makes you, that makes you, that makes you. 无知懵懂的单纯，探索好多未知的新鲜事。时间过得好快，马上就到了大二，接了好多活，动，忘了好多社团，牺牲的功课，就好像怎么忙也忙不完。慢慢变成了大三，逐渐成熟的思想，人生开。 制作不一样的新鲜，不一样的自己。温暖的回忆，充实的记忆，早手定住要你不断努力。回头再次看着。 心中不曾空。 九四周年，生日快乐！